tubaye ikaze kuribaza muganga uyu munsi tugiye kureba ibibazo bitanu abantu bibaza ku gikorwa cyo kunyaza cyangwa kunyara ibi bibazo turaza kubisubiza nk'abaganga tutitaye ku myumvire y'abantu cyangwa umuco w'abantu turaza kubivuga nk'uko siyansi ibivuga, tukura abantu mu rujijo kuko ibi ni ibintu abantu bibaza cyane aha turaza gusobanura icyo siyansi ibivugaho icyo abaganga babivugaho icyo abashakashatsi babivuzeho mbere byose mbere yo kuvuga igikorwa cyo kunyaza turaza kuvuga igikorwa cyo kurangiza ese umugore ararangiza ahangaha igisubizo ni yego ese abagore bose bararangiza ahangaha igisubizo ni yego ese abagore bose baranyara ahangaha igisubizo ni yego ariko bose ntibanyara kimwe mbere byose icyo tugomba kumenya ni uko umugore iyo ashatse gukora imibonano mpuzabitsina ari igihe babimubwiye ari igihe bamukozeho ari igihe bagakoze ku ngingo z'umubiri ze ziri sensibule atangira gukora amazi aya mazi akorwa n'utunyangingo twitwa garande de baritoran aya ma de bartolin akora amazi buri kanya niyo atuma muri cya gitsina cy'umugore gihora gitoha kugira na ya mabagiteri cyangwa udukoko tuba turimo twitwa eh, baside doderline dukomeze kwica indi myanda n'utundi dukoko dushobora kwinjiramo rero aya mazi akorwa buri kanya buri gihe nubwo akorwa ari make cyane agakorwa buri kanya ariko aya mazi aza kuba menshi iyo umugore ashatse gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa igihe ari mu gihe cy'uburumbuke muri icyo gihe aya mazi akorwa ari menshi ugasanga igitsina cy'umugore cyatose cyane iyo umugore yashatse gukora imibonano mpuzabitsina rero eh, aya maglande akora amazi menshi ku buryo ayo mazi ashobora no gutosa wa mugore bikagaragara hanze ikibazo twakwibaza rero aya mazi bavuga abadamu banyara cyangwa abakobwa banyara aturuka hehe aza ryari aya mazi abagore bavuga banyara aya mazi aza igihe umugore yarangije kwa kurangiza rero wa mubiri we ugakora aya mazi aya mazi abavanze n'inkara kenshi aya mazi kubera ko aba ari make cyane iyo yivanze n'inkari inkari zikaba menshi zikaba nyinshi ziraganza ukaba wakwitiranya ayo mazi yasohotse n'izo nkari ukaba wagira ngo ni inkari zasohotse zonyine nyamara ya mazi nayo yasohokeye rimwe aya mazi rero asohoka igihe umugore yarangije iyo ntabwo akorwa n'ayo maglande bartolan ahubwo akorwa n'andi maglande utundi tunyangingo tuba turi muri wa muyoboro w'inkari wo hanze uwo muyoboro w'inkari uba uri munsi ya rugongo hejuru y'igitsina niho hasohoka y'amazi aya mazi kandi ntabwo asohoka umugore abishatse asohoka cya umugore aba yarangije eh, atagishoboye kwikontorora asa nk'uwaguye igihumure muri icyo gihe nibwo ayo mazi asohoka umugore rero ubanza kukubwira ngo ngo uburetse genda gake nenda kunyara ubu nguwo n'ubundi ni inkari ziba zigiye gusohoka zonyine ntabwo aba arangije ahangaha niho ugomba gutandukaniza umugore warangije n'umugore wa nyayo inkari za nyazo zitivanze na ya mazi ya mavangingo avanze avuye muri garande desikeni ahangaha icyo tugomba kwibaza rero ni ibihe bimenyetso bigaragaza umugore wenda kurangiza mu bimenyetso bigaragaza umugore wenda kurangiza nuko icya mbere ni uko atangira guhumeka cyane yatangira guhumeka cyane umutima we ugatera cyane akabiri byunzwe akabiri by'uyu mubiri wose maze agasa nk'utakaje ubwenge yasa nk'utakaje ubwenge nyuma yaho nibwo hashobora gusohoka ya mazi ashobora gusohoka ari menshi cyangwa agasohoka ari make bitewe n'uko umubiri we uteye ahangaha tugomba kwibutsa ko hari abagore batanyara akaba ariko baremwe ya maglande de bartolin akabakora akaba afite ya mavangingo nk'uko bavuga ariko ya maglande scan akaba yaravutse ya maglande scan adahari rero si ihame ko abagore bose bagomba kunyara kubera ko abagore bose batavuka bafite ayo maglande de scan ahangaha mu kibazo cya kabiri tugomba kwibaza ni ayahe mazi asohoka iki twagisubije amazi asohoka ashobora kuba ari ya mazi ava muri wa muyoboro w'inkari muri uretre ayo mazi aba yakozwe na grande skein ayo mazi yasohotse asohoka umugore atabizi atabyiteguye kuko aba yaguye igihumure e, ari muri bwa buryohe burenze iyo yaguye igihumure rero amazi asohoka atabishatse maze ugasanga yanyaye ahangaha aho abagore batandukaniye rero hari abagore basohora amazi menshi cyane cyangwa abakobwa basohora amazi menshi cyane abakobwa cyangwa abagore babita ba famu fontene aba ni icumi ku ijana ry'abagore baba ku isi rero si ihame ko abagore bose baba aba famu fontaine cyangwa banyara amazi menshi hari abagira utwo tuzi duke cyane cyane dushobora kungana n'amazi ashobora kuzura kuri aka kayiko bakoresha bari kunywa icyayi cyangwa eh, kafe ikibazo cya gatatu twibaza aha ese hari icyo umuntu yakora kugira umugore anyare mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko hari ibikorwa ushobora gukora kugira umugore anyare kabone n'ubwo aba ataragera muri urwo rwego muri iyo ngingo kuva yavuka ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko umugore wese ashobora kugera kuri ibyo byishimo ashaka kuri ibyo byishimo yifuza kandi umugore wese ashobora kurangiza biterwa n'imiterere ye no kumenya umubiri we icya mbere umugore kugira nyare kugira arangize agomba kwirekura akaba yiteguye neza igikorwa agiye gukora yaba yiteguye neza igikorwa agiye gukora maze umugabo nawe akamenya gukora aho bita kuri ponje ponje ni ahantu hari utunyangingo turi egisitable cyane tuba munsi ya wa mwenge usohora inkari munsi ya wa mwenge rero niho haba iyo bita ponje iyo uyikozeho muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nibwo wa mugore ashobora kugera kuri bya byishimo birenze maze bigatuma twa tunyangingo twitwa amagarande sikeni dukora y'amazi maze umugore akanyara kubera imico itandukanye rero hari ibihugu ugeramo bagira isoni cyangwa banga iki gikorwa cyo kunyaza bikaba byaba ngombwa ko e, birinda iki gikorwa icya mbere kubera ko iki gikorwa cyo kunyara cyanduza ahantu muba mwakora imibonano mpuzabitsina akenshi kakaba cyanabatera isoni kuba banduje aho ngaho ikindi kikabatera isoni kubera imico n'ibindi ibi rero mu kibazo cya gatanu bigira iyihe ngaruka ingaruka ya mbere mu mico mu muco wemera igikorwa cyo kunyaza ni uko umugore utanyara bamufata nk'umugore udafite agaciro nk'umugore utuzuye nawe wenyine bikaba byamutera stress n'ibindi bibazo byinshi akaba yumva ko ari anormale kandi mu by'ukuri ushobora kurangiza bitabaye ngombwa ko ubanza kunyara abagore bose nk'uko twabivuze bashobora kurangiza kandi barangiza mu buryo butandukanye hari umugore ushobora kurangiza kubera ko igitsina cy'umugabo cyinjiye mu gitsina cye hari umugore ushobora kurangiza kubera ko umugabo yakojeje igitsina cye kuri rugongo y'umugore hari na wa mugore urangiza kubera ko igitsina cy'umugabo cyagiye kikagera ku nkondo y'umura aha niho tugiye gutandukaniza icyo bita orgasme vaginale orgasme vaginal ni wa mugore unyurwa eh, urangiza ari uko igitsina cy'umugabo cyinjiye mu gitsina cye hahandi umugore aba ashaka wa mugabo ufite igitsina kinini kuri wa wundi urangiza ari uko umugabo yabanje gukoza igitsina cye kuri rugongo ye ni ba bandi bagira icyo bita orgasme clitoridien cyangwa orgasme itewe n'uko umugabo yabanje gusitimira clitoris ba bandi rero bagira orgasme uterin ni ba bandi baba bakeneye abagabo bafite eh, igitsina kirekire cyangwa igitsina gishobora kugera ku nkondo y'umura iyo icyo gitsina kigeze ku nkondo y'umura haba hariho utunyangingo turi sensible cyane turi excitable ku buryo iyo gikoze aho ngaho nyababyeyi itangira kwikandakanda maze ikazamura ibyiyumviro n'amarangamutima ye maze bikaba byatuma twa ngo twise amagarande sikini dutangira gukora y'amazi maze bikaba byatuma anyara ikindi twakongeraho ni uko hari ya ponje twavuze ya ponje twavuze ko iri munsi ya wa muyoboro Eh, usohora inkari munsi yawo winjira mu gitsina cy'umugore niho hari ya ponje ya ponje ishobora gukorwaho bitewe n'amapozisiyo mwakoresheje igihe muri gukora imibonano mpuzabitsina tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye nimba hari ibindi bibazo eh, mufite mwatubaza mubyandika muri komenti cyangwa mukatwandikira kuri watsapu kuri nimero dutanga buri munsi naho ubutaha tubaye tubashimiye bayi